Ciao ragazzi e benvenuti nel canale. Oggi vi voglio parlare di 5 bevande che conciliano il sonno. Sono buonissime e semplici. La prima bevanda è il latte. Eh, è ricco di triptofano caldo, freddo, non importa. Il latte è l'ideale per un riposo efficace e fornisce al corpo una quantità elevata di proteine, la caesina nello specifico. Il corpo assorbe questa proteina lentamente prevenendo la perdita di massa muscolare con il risultato che i muscoli abbiano più calorie e bruciano anche quando siamo a riposo. La seconda bevanda è il tè, zenzero e limone. Eh, questa tisana eh, serve per accelerare il, il, metabolismo, si può preparare semplicemente mettendo qualche fetta di zenzero e un po' di succo di limone nell'acqua calda. Poi si aggiunge la bustina del tè, si lascia in infusione per 15 minuti ed il gioco è fatto. Se è troppo amaro ci si aggiunge un po' di miele. La terza bevanda è il succo d'uva. Il succo d'uva si può bere prima di andare a dormire, ma non in, in grandi quantità perché è ricco di zuccheri. Fa bruciare i grassi grazie al resveratrolo. Resveratrolo è una parola un po' complicata. Eh, che, che questo è un antiossidante che trasforma il tessuto adiposo bianco presente nel corpo in, in tessuto adiposo bruno un grasso buono, attivo e brucia eh, calorie e quindi brucia anche i grassi. La quarta bevanda è la camomilla. Se si fatica a prendere sonno è arrivato il momento di cambiare le nostre abitudini utilizzando metodi naturali. Senza un adeguato riposo il nostro corpo tende ad ammalarsi, è incline appunto ad ammalarsi e, ed tende, tende, ad accumulare anche chili di troppo. La camomilla rilassa ed accresce i livelli di glicine. Il glicine è un neurotrasmettitore che rilassa i muscoli facendoli rilassare e cadere in un sonno profondo. La quinta bevanda è il kefir, fatta di latte fermentato e contenente diossido di carbonio con i suoi alti livelli probiotici queste bevande hanno un effetto positivo sulla salute intestinale, risveglia il metabolismo ed essendo ricca di proteine basta un bicchiere eh, per farli pieno di proteine durante la notte ed essere pronti quindi per la performance sportiva del giorno dopo. In conclusione, per perdere peso e dormire bene, l'importante è mangiare bene, fare attività fisica e bere queste 5 bevande. Ciao, alla prossima!